saya Muhammad Ali Mubri. Saya sutradara dari film On yang diperankan oleh Denny dan kawan-kawan. Aku adalah tokoh utama dari film ini dan aku tidak ingin mengulangi lagi apa yang telah terjadi padaku. Halo bro, saya Vigo. Saya sebagai Nuri. Selamat menyaksikan dan semoga berguna. Amin. Halo, nama saya Yoga. Saya figuran dari film Kori. Ikuti ceritanya atau lihat videonya. Oke? Okay? Saya Denny. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya di waktu SMP. Di waktu SMP, saya bersekolah dengan berjalan kaki. Saya orangnya termasuk pendiam daripada teman-teman saya yang cerewet. Contohnya Nuri dan Yoga. Nuri ini orangnya lumayan nakal. Dialah yang membuat saya lupa diri atas kesehatan saya. Di waktu kami ngobrol-ngobrol, kemudian dari asiknya ngobrol, sampai ngebahas tentang on. Kemudian Nuri bertanya padaku, Dan, kamu pernah nggak on? Dan saya pun menjawab, tidak pernah sama sekali. Dan di waktu itu juga Nuri mengajak dan mengajariku on. Ya? di di. Aku pun mencoba dengan Nuri, tepatnya di belakang sekolah. Dan saat inilah saya pertama kali melakukan on di belakang sekolah bersama Nuri.

Di saat itu juga, saya ketagihan dan selalu melakukan on. Keseringannya saya melakukan on, saya karena itulah saya sangat menyesal. Dan saya mencoba untuk bangkit dari apa yang saya alami. Saya setiap dua minggu sekali melakukan olahraga. Tidak ada kata terlambat buat saya. Aku terus mencoba untuk bangkit, bangkit, dan bangkit.